Oggi è da parlare di Amuzza a livello linguistico. Ecco la definizione di Amuzza. Sono i peli di un pubi. Quando gli dice dici Amuzza padi a vagina è una forma di metonimia. Si rimpiazza un concetto da un altro che ha un rapporto logico. L'ipotesi che Muzza inaria dal latino motus, che si da pronunciare mozzo dopo, non è buona. Il di questa parola è chi è silenzioso, non parla mica. Ne conoscete voi donne che non parlano mica, silenziosi? No, eh? Ok. Da qui si dava un'analogia con l'animale, animali, aiata, pilutta e sognoni, chi piata ciò che la pensa. Mmm, yeah, so così i doni. Secondo elemento è che quando si pensa a muzza, si può pensare a un verbo muzza, che si avvicina di Tadiano e vero che la storia dice che usa su femminili vinaria di una piulata di un signore. E bravo questo signore, eh? ma a nostra parola un veni da qui. Non, su di continua, e con una cria di poesia. terzo elemento che si avvicina di U' e che in Italia c'è un fiume che si chiama il canale di Ammuzza. Qui vi la guvalea tra il fiume che corre e il sesso femminile. Mm. murizzo! Sta Ammuzza si dice muscia in milanese e muscia insegna a Iata. La IA mi dice vista quando abbiamo parlato di parole Yatu e Mijo. Quarto elemento è l'ipotesi e abbona, Muzza in un senso di rasata. I doni romani di un mondo di influenza greca si rasaiano a Muzza. Ah, dita così e bella. A raggio e l'igene, mica pidoti e picciolati neri. E con il cristianesimo che da sparisce questa tradizione. È vero che oggi ci pare che i doni hanno ripidiato lo Forza da una volontà di giustizia linguistica, una sola. à l'estra, Mutsu a un et et un autre qui travaille a não Et Et qu'elle, taia capo rasato. A mutsa, in Bonifazingo, insegna o star beta qui cresce nei luoghi umidi. Avete capito? compia ad una domanda par voi. A sapete come si chiama o cajuvato dai doni? No, non sapete mica. A mozzarella! Aveteci!